Vystudovala jste dějiny umění a před eh, čtyřmi lety nebo čtyřmi a půl lety jste se rozhodla otevřít eh, soukromou komerční galerii. Eh, můžete popsat cestu, jak jste se k tomu dostala? A, tak upřímně ta cesta byla relativně dlouhá, když možná přímá. Já jsem studovala dějiny umění a ještě vlastně během studia v posledním ročníku jsem se rozhodla, že E, půjdu někam e, na zahraniční stáž a protože můj druhý obor byl německý jazyk, tak jsme se vlastně s mým e, vedoucím domluvili, že by to měla být vlastně okolní země a když mi přišlo přijetí z Mumoku ve Vídni, tak jsem tam odešla původně na tři měsíce a nakonec se z toho staly dva roky. Pak tam jakoby moje cesta pokračovala ke galerii, byla víceméně dále jakoby daná tím mým školitelem, protože po dvou letech eh, v muzeu eh, náhodně potkal Jiřího Švestku, který se mu zmínil o tom, že si chce otevřít pobočku v Berlíně a díky tomu jsme se potom my dva setkali a domluvili jsme se, že začnu pracovat pro něj. Takže já, když jsem potom galerii eh, opustila, tak eh, jsem se věnovala i produkční práci výstav, i vlastně kurátorské činnosti a chvíli jsem i publikovala, ale eh, dá se říct, že tím víc jsem si jakoby uvědomovala, že ta pozice moje v rámci tady vlastně toho uměleckého provozu v privátní galerii, ta podpora té umělecké tvorby a těch jednotlivých umělců, kteří které si ten galerista vybírá, je mi vlastně nej, nejbližší. E, Nakolik vás ta zkušenost tedy v galerii Jiří Švestka jako e, potom připravila na tu situaci mít vlastní galerii, e, ty poslední čtyři roky jako přinesly nějaká překvapení, anebo je to v podstatě to co, jste, to, co jste čekala a věděla jste, do čeho jdete? Nebo... Myslím si, že člověk víceméně věděl, do čeho jde už i z toho důvodu, že tehda Jirka mě do toho Berlína poslal opravdu bez jakékoliv zkušenosti jakoby v, tomto oboru. Já hmm. jsem úplně jako nevěděla, co všechno obnáší uh, privátní galerie. A tam to začínalo opravdu od nuly s tím, že jsem hledala i ten prostor, vlastně uh, definoval se výstavní program a díky němu uh, uh, jsem se dostala jako na řadu veletrhu. Takže jako když jsem si otvírala svoji galerii, tak si uh, musím přiznat, že jsem jako věděla, do čeho jdu, uh, co se týká té jakoby odborné práce. Samozřejmě, co se týká jako podnikání, protože jsme firma, um, tak eh, to jako zase úplně tak jasné nebylo, to jsem se učila jako za pochodu samozřejmě já ještě zůstanu u těch provozních věcí chvíli, je jak eh, řádově, jak velká investice to je, teda připravit, eh, připravit galerii potom, jako, tak jste tu vymalovali, to asi toho bylo víc než jenom, jenom. A u mě to byla čistě náhoda, protože uh, tehdejší soused uh, galerie byla jazyková škola, která učila italštinu, kam jsem chodila a ta majitelka mi potom řekla, že se tenhle prostor uvolnil. A já jsem si nějakým způsobem uvědomila, už když jsem uh, jako se rozhodovala o té lokalitě, že na letnou nechci jít a že mi jako malé předměstí, kde si všichni znají, přijde nějakým způsobem hodnější. Nakolik tedy eh, majitel chápal, co vlastně teda tady budete dělat, co je, co je předmětem činnosti galerie. Překvapuje pan majitel, ačkoliv je, a já teď si nejsem úplně jistá, myslím, že je jaderný fyzik. Tak říkal, no asi to moc nevyděláte, tak mi dal dokonce slevu na nájem tehda. A e, vy jste teda zmínila, že jste, že jste ty umělce měla vlastně jasné e, dřív než, e, než, než ten prostor nebo, nebo než to místo. E, jak jste teda jako vybírala, jde, jde nějak zobecnit, co teda mají umělci, které zastupujete společného? Já tu skupinu mám vlastně malou, to je jenom sedm men a uh, řekla bych, že nikdo si vlastně není v ničem podobný a jednou mi někdo řekl, že můj uh, jakoby smysl pro, pro umění jako suchý. Nevím, jak jinak to jako interpretovat, možná je, a bych to jako popsala, je pro mě jakoby důležitá ta, jakoby ta druhá uh, rovina. A z hlediska těch prodejů, prodává se někdo výrazně lépe než, než, než ostatní? Uh, myslím si, že ne, že nemáme jako v galerii jednoho umělce, který se výrazně prodává lépe. Uh, spíš jsou třeba někteří, kteří se prodávají méně, ale ne, určitě není jeden, který je jako výrazně preferovaný. A je to možná tím, že opravdu t, já se nezaměřuju na žádné médium. Takže ta, to portfolio je opravdu složené od malířů, sochařů, samozřejmě uh, lidí, kteří se zabývají jako novými médii, uh, instalací, fotografií. A čili takové to, co se říkalo, že jako čeští sběratelé vlastně nic jiného než závěsný obraz je nezajímá, to úplně už neplatí. Já si myslím, že v současném umění to úplně jako neplatí. Jako asi je tam uh, samozřejmě nějaká uh, obliba toho, co se dá pověsit jakoby na zeď, ale to si myslím, že možná jako z praktických důvodů, což ale neznamená, že nemůže být třeba fotografie. Vzpomenete si, co tady bylo první umělecké dílo, co jste jako galeristka prodala? Já si tím úplně nejsem jistá, ale myslím si, že to byla Pavla Scerenková, že to byla nějaká, nějaká socha její. A její výstavu jste taky zahajovala? Právě byla druhá. Jakoby prodeje eh, nejdou ruku v ruce s výstavním programem, že z nějakých jako 90% věcí, které se prodávají a to jako ten zájem a, a se vlastně generuje úplně mimo výstavní program. Co ty prodeje? A ty prodeje, ano. <laughs> a ty hry. Tak to, ta poptávka obnáší i, i dotazy na, eh, na, na prodej. To pak ve většině případů u nás znamená, že to taky není jako jednorázová záležitost, že se někdo přijde, něco si vybere, jako to jako nefunguje jako obchod. Já nejdřív pokud ten člověk samozřejmě nemá jako konkrétní požadavek, by zjišťuju, co ho zajímá a pak mu prezentuju jakoby všechny umělce, pak dojde k nějakému jako výběru, pak jdeme do ateliéru a vlastně se s tím umělcem seznámím, pak se ty práce třeba jako znova ještě nějakým způsobem jako revidují, že někdo na začátku jako něco preferuje a po to setkání s umělcem se, se rozhodne pro něco jiného. A co tedy české instituce nakupují přes galerii? A když nakupují, tak nakupují přes galerii, <laughs> ale většina institucí nenakupuje jakoby vůbec. A jak jste tedy s eh, umělci dohodnutá ohledně prodejů eh, mimo? Mimo galerii? Mimo galerii. Nejsou prodeje mimo galerii. A eh, všichni, všichni to respektují a nemají s tím jako problém? To vlastně to byla to je jako jedna z těch podmínek, která je nepsaná v tom, že to úsilí je společné a, takže pak jako všechno je společné, nebo já nevím, bych to jako jinak měla popsat. A, a, je to prostě jako ne, ne, ne, nepra, nepsané pravidlo nebo jako domluva toho, že ta spolupráce je jako jasně definovaná. Jakou roli v tom e, etablování galerie a v profilaci těch jednotlivých umělců hrají zahraniční veletrhy? jako dnešní, jakoby, a teď to řeknu jako, pro jako globální tendence, že samozřejmě veletrhy jsou extrémně jako důležité, protože s, jsou to ta místa, kam eh, jak ta odborná, eh, tak i ta laická veřejnost víceméně, a ještě tak řeknu, eh, migruje, že opravdu jako řada z nich vlastně jako rezignovala na, na, na to, eh, že by nějakým způsobem jako pionýrsky objížděli eh, státy či města a, navštěvovali ateliéry. Samozřejmě jako pořád to funguje. Eh, na druhou stranu tím se dá říct, že ta soutěž mezi těmi galeriemi je obrovská a že ten zájem o ty veletrhy je jako neuvěřitelný. Že nejde o to, že vůbec jste ochotní jako zaplatit tak velkou částku za nějaký nájem ale vůbec ta přihláška je dneska v podobě nějakého jako výstavního projektu, který čím méně komerční je, tím máte větší šanci, že eh, by vás ta odborná komise mohla přijmout a každý veletrh má jako 100-150 vystavovatelů a především jakoby ty evropské veletrhy eh, jsou pro nás jako teď eh, momentálně jako velice obtížné, protože se posuzuje nejenom ten, jakoby ten výstavní projekt, ale právě i profil té galerie. A těch galerií je jako neuvěřitelné množství. To, že tady v Čechách je nás jako jedna desítka, neznamená, že prostě v okolních zemích i nejsou stovky. No a e, jak velká investice je teda účast na veletrhu v Bruselu nebo ve Vídni? Tak samozřejmě se to e, liší od e, řekněme, eh, sekce, v které hmm. chcete vystavovat a pak od velikosti koje. Ale třeba já teda eh, se vždycky hlásím na sekci pro mladé galerie, která je nejlevnější a tam jsou ty koje úplně jakoby nejmenší, což znamená nějakých 20, 25 metrů čtvereční a třeba eh, bruselský veletrh je vlastně 8 tisíc euro jako nájem stánku. A to je teda jenom nájem stánku? Jenom plus nájem stánku, samozřejmě. stěhování, e, pobyt tam e, a produkce a tak, a tak dále. A čili kolik to je? Já tu <laughs> z hlavy nespočítám. Já si myslím, že jako, mm, No, člověk musí počítat, že ho to vyjde tak na 300 tisíc. A samozřejmě to se bavíme o Evropě, kam můžete jako relativně eh, levně doletět, transport není až tak daleko. Pak se, když člověk uvažuje, že by byl třeba na eh, jako americkém veletrhu, tak co jsou úplně jako samozřejmě ta částka mnoha násobí. Jde to ale z hlediska toho kalendáře jako stihnout, že se můžete hlásit eh, do Bazileje a když nevíde bazile, tak se můžete hlásit do Bruselu. Jako. Ne, to, to si myslím, že to je taková <laughs> kartelová dohoda všech eh, veletrhů, že se vám ty termíny kryjí, že v momentě, kdy se někam hlásíte, tak jeden to vypíše a než ten, eh, který vám dá vědět, jestli ano nebo ne, tak vy musíte tu přihlášku podat, kde samozřejmě vždycky podepisujete to, že v případě, že vás přijmou, a tak uh, automaticky musíte přijet, jinak je tam penále. Takže když by se člověk měl to štěstí a uh, přijali ho na dva velké veletrhy, tak je to v podstatě mm, finančně eh, relativně vysoké jako ohrožení funkce, fungování té galerie ten rok. Tak čili hlásíte se vždy jen na jeden, nebo nebo... Ne, nebo samozřejmě jich jako třeba podám na jednou víc, třeba dvě, tři. Ale jakým způsobem já preferuji to, že pokud se nám podaří dostat se na lepší veletrh, tak jako je, jeden eh, výraznější a důležitější než eh, více menších že v té Bazileji, tak dejme tomu, byla šance se dostat na, na liste nebo, nebo na art statements, byl by to jako výrazný posun proti teda účasti na jiném veletrhu, je, je prostě ta Bazilej jako o, o úroveň jinde nebo, nebo ne? To si jako, ten art statement určitě, samozřejmě jakoby, eh, jako hlavní eh, bazilejský veletrh je jako vysoká meta. Tam jsem se ani nikdy jako nehlásila, protože to je pro nás jako nezaplatitelné. Tam jako to i kdyby se vyprodal celý ten stánek, tak eh, nejsme schopni to pokrýt ani jako na nulu. Art Statement je jako eh, vlastně sekce, která jako není až tak drahá, když je jako velmi drahá a to by samozřejmě pro nás znamenalo jako velký úspěch. A pak ty satelitní veletrhy, co jsou kolem, nejsou až tak eh, když to řeknu tak jako důležité mm-hmm. nebo exponované, takže pokud ho se dostane na listy, tak by to samozřejmě byl úspěch, ale nedá se to třeba s tím art statement tak eh, srovnávat. To si myslím, že v, eh, potom jsou po Evropě veletrhy, které jsou s listy naprosto jako srovnatelné. Jak uh jak to máte s granty? Jako dá se žádat tedy na, na, na, aspoň na veletrhy o granty nebo na výstavní program o granty? Jste příjemcem grantů? Jak, jak to je? Uh, žádáme o granty na výstavní činnost, protože se nedá žádat na veletrhy. Granty, které udělá ministerstvo nebo magistrát, eh, eh, se vždycky mají týkat eh, akcí, které jsou v České republice a potažmo v Praze ale aspoň co vím, eh, co jsem se kdy jakoby doslechla, tak důvod, proč třeba komerční galerie dostávají právě grant na eh, jejich celoroční výstavní činnosti, protože ta komise je si vědoma toho, že vlastně tu galerii právě podporuje při těch veletrzích. Ne, já dostávám, vždycky jsem dostávala 100, 150, mm. ale oni jak navýšili ten, tak jsme dostali jako víc. Jo. To Svit a kače dostávají skoro 400. Aha. Jo. No bylo to, že Svituš, svět, 100, 120, svět, ne, no, no, no, no, ministerstva tak jako by 150. A v jakém stavu teda je galerie? Je to eh, hluboko v červených číslech, nebo to vydělává? Opravdu, ne? Ne, to opravdu jako záleží eh, rok od roku, eh, že díky jakoby, grantům na výstavní činnost a dobrým prodejům, ale díky tomu, že jsme byli jenom na eh, jednom menším veletrhu, který nás jakoby, finančně nějak eh, ne, nevyčerpal. Tenhle ten rok jako 2016 byl eh, jako velice úspěšný. Kdyby to bylo ne tedy Eh, vstup, eh, vstup podílníka, ale prostě, eh, že by jste dostala milion korun na rozvoj galerie, jak byste ho využila, nebo jak by to změnilo jako vaší pozici a vaší situaci? Jako jen tak milion. Jen tak milion bez korun. Dejme tomu grant bez, bez dalších jako omezení. No, upřímně, kdyby to byl Hinek, tak to by určitě jako věděl hned. Který auto? No, nejenom no. A to by bylo, Lucie, chtěli bychom tohle a tohle a mohli bychom dělat tuhle sochu a mohli bychom tohle a mohli bychom tamhle, to je mi to úplně jasný. No, jako vlastně milion korun není je hodně a není a není. Není, no, není. Prostě... Jako, jo, to je, jako regulárně milion potřebujeme ročně na rozpočet. Víceméně možná bych si ty peníze jako schovala přesně, když by se nám podařilo dostat se na nějaký veletrh. Sice jako první eh, myšlenka mě napadla, že pořád si tak jako říkám, že bychom potřebovali jako větší prostor, ale to vlastně vnímám jako trochu jako marnění penězi. Jako, to si myslím, že na to by si galerie měla ještě jako vydělat sama. Čili na větší prostor, že si ještě počkáte chvíli. A třeba na showroom opravdu se jako a, a, a na sklad mít třeba právě i možnost pro jakoby prezentaci děl mimo výstavu, které jako výrazně postrádáme, tak by se nám to jako aspoň jako z praktických jako hledisek relativně ulevilo. Když jste na zahraničním veletrhu a přijde tam tedy nějaký e, zákazník a tak se jako vyptává, co teda jako Praha a co se děje, Eh, v Praze, jaká je tam galerijní scéna, tak co říkáte? Že je strašně malá. <laughs> Kdybyste teda měla možnost ovlivnit jednu věc a jednu změnit, tak jako kde byste začala? Bylo by to, aby jako bylo tady víc sběratelů se zájmem o současné umění, nebo by to bylo osvícenější ministerstvo kultury, eh, instituce s velkým rozpočtem na nákup, nebo co, co, co by byl ten prvek, z kterého byste to roz, rozetla, ten kruh? No, no myslím, že jako právě jako není žádný, jako jeden konkrétní. Se musí jako pracovat na všech těchto těch eh, jako frontách, na všech těch aspektech jako najednou paralelně a postupně, že jako zlepšení jako v jedné části prostě nepřinese eh, eh, jako pozitivní dopad rychlý eh, pro všechny ostatní.